uch toifa insonni yaxshiliklari osmonga ko'tarilmaydi ham deydi yaxshiligi deganda hamma narsasi u ehsoni bo'lsin sadaqasi bo'lsin zakoti bo'lsin umrasi bo'lsin hajji bo'lsin kechasi uxlamasdan ibodat qilsin tahajjudlarda o'qib tashlasin yil 365 kun ro'za tutib tashlasin mana shu uch toifani ibodati qabul bo'lmaydi yaxshiligi qabul bo'lmaydi birinchisi qochoq qul ya'ni hozir alhamdulillah qullik zamoni yo'q bir davrlarda qullar bo'lgan agar u qochib ketsa uni hech qanaqangi yaxshiligi qabul bo'lmaydi toinki kelib xo'jayinni qo'lini ushab rozi rizochilik so'ramagunga qadar mani kechiring men bilmasdan bu gunohni qildim deb uzr so'rab tavba qilmagunga qadar uni yaxshiligi qabul bo'lmaydi dedi ikkinchisi erini norizo qilib g'azablantirgan ayol erini o'sha hozir bugungi kunimizdagi mojarolarda urushib arzimagan narsa bilan dunyo matosi bilan bir birini haqorat qilayotgan ayollar eshityapsin o'rgating farzandimizga qizimizga ilm haqida o'rgating odob nima axloq nima ibo nima hayo nima erga itoat qilishlik nima haqida o'rgatishligimiz kerak endi uni yaxshiligi qabul bo'ladi eri rozi bo'lsagina va uchinchisi dedilar mastning to o'ziga kelmagunga qadar dedilar mast insonni to o'ziga kelmagunga qadar bugun azizlar eng og'riqli nuqtamiz bugun ichkilikbozlik bo'lib ketdi bugun biz eng og'riqli nuqtamiz ichkilikbozlik bo'lib ketdi qaysi ko'chaga kirsangiz albatta bitta shunaqangi do'kon bor buni hamma ko'radi ba'zi holatlarda Allohni baytini borib ziyorat qilib kelganlar mana shu haqida savdo qilayotganlar eng achinarlisi qaysi oshxonaga kirsangiz albatta o'sha yerda shu ichkilik borligi farzandlarimiz qilyapti mana shu odatni buni orqasidan kelayotgan ofatlar balolar jinoyatlar jinoyatlarni bir o'tirib hisob kitob qilib ko'ring so'rang maxsus o'sha mutaxassislardan so'rang jinoyatlarni 99 mana shu Alloh harom qilgan ichkilikni orqasidan kelib chiqadi. Eng achinarlisi taloq degan narsani kelib chiqishlik. Ichyapti ichgan odam hech qachon nima o'zinikini ma'qul qiladi, hech kimnikini olmaydi. to'ylarimizni o'zimiz qo'yib beryapmiz tug'ilgan kun deb tug'ilgan kunimizni qo'yyapmiz hali u bayram deb hali bu bayramda qo'yyapmiz cho'ri o'ziniga xo'jayin tug'ilishligi mana shu bo'ladi sizlar. ana keladilar hukmronlik qiladi o'ylab olsin uni savdosida baraka yo'q o'sha kirgan joyda baraka yo'q o'sha bor manzilda baraka yo'q uni olib keluvchi ham vositachi ham hamma hammasi ana shuni gunohida sherik bo'ladi ertaga Allohning huzurida javob beradi mana shu narsani fikr qilish kerak Alloh harom qilgan narsani orqasidan Alloh saqlasinki qatl bo'lgan qotillik kelib chiqyapti